सायद सबैको जीवन राजनीति गर्नेहरूको जीवनमा आइपर्छ एकदम राम्रो भनेको साथीले पनि अब साथ छोडेको विश्वास तोडेको शत्रुतामा गएको अब एकको लागि अर्को भनौँ न अब प्रचण्ड भन्दाखेरि त हिजो माओवादी आन्दोलनमा सबैले चाहिँ स्वीकार गरेको सबैले माया गर्ने विश्वास गर्ने किनभने त्यति विश्वास नगरेको भए शान्ति सम्झौतामा पुरै आन्दोलन ल्याउन सक्दैन थिएँ मैले सबै साथीहरूको थियो तर तिनै साथीहरू पछि अलिकति विवाद भएपछि यो प्रचण्ड नै सबै बिगार्ने यही हो भनेर मैमाथि बम प्रहार गरेर झन्डै केही सेकेन्डले मात्रै म बचेँ कञ्चनपुरमा म चुनाव प्रचारमा गएको बेलामा म माथि तागेर नै बम हाने कसले गर्यो भने आफ्नै साथीहरूले त्यो साथी नै हुन् घनिष्ठ साथी पनि हुन अझ